Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм паука. Ну так, кто видит в запечатанном виде в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов костюмов пауков. Мы рассмотрим один из них. Насекомые разные, очень востребованы а, в детских садах и школах. Визиточка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим сам костюмчик. В комплект у нас входит вот такая вот шапочка с глазками. Черная шапочка. Шапочка сзади на резинке. Она тянется и подходит на любой размер детской головы. Внутри у нас подкладочка черная. И на шапочке такие вот как лапки от паучка висят. Вот так вот это выглядит. То есть по бокам будут у вас висеть такие как лапки. Такая вот замечательная интересная шапочка. И в комплект у нас входит помимо шапочки вот такая вот пелеринка, которая накидывается на плечики э, в форме паутинки. Так вот здесь пришиты такие веревочки, как переплетение паутины. Просто универсальная паутинка. Она здесь на завязочках пелеринка идет. И вот так вот просто накидывается на плечики. Вот весь костюм паучка, то есть шапочка и пелеринка. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.